Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la gamme diminuée. Je vais vous donner plein de conseils pour euh, comprendre déjà et aussi pour utiliser la gamme diminuée en jazz. Et c'est quelque chose qu'on va faire sur les accords 7. Parce que la gamme diminuée, on peut l'utiliser sur différents accords. Euh, c'est une vidéo qui est niveau avancé. La gamme diminuée, c'est une gamme qui n'est pas évidente à utiliser, qui contient 8 notes. Donc c'est plutôt pour les guitaristes assez avancés euh, en jazz. Alors la gamme diminuée, je vais expliquer euh, déjà ce que c'est. On va prendre un accord diminué. Pour l'expliquer, un accord de La diminué. Sur un accord de La diminué, on va utiliser, on peut utiliser la gamme diminuée, qu'on peut aussi appeler la gamme ton-demi-ton. ton demi ton donc je pars de là et je monte d'un ton, un demi-ton. Et je répète, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, et j'arrive sur là. Sur une position, ça va donner ça. Une autre euh, position, c'est de faire ça. C'est un peu plus simple au niveau de, de l'enchaînement des doigts, puisque le demi-ton ici, il n'est pas évident, ça implique un petit, euh, un petit démanché. Ça, c'est mm. la gamme diminuée sur un accord diminué. C'est pas le sujet principal de cette vidéo. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais nous, ce qu'on va voir, parce que les accords diminués, c'est pas hyper courant. Les accords diminués qui ne sous-entendent pas un accord 7, en jazz, c'est pas hyper courant. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment utiliser cette gamme sur les accords 7. Alors, je vais prendre un accord de Si bémol 7. Sur les accords 7, on peut utiliser la gamme diminuée, mais pas celle qu'on vient de voir. La gamme diminuée prise à partir de sa deuxième note. En fait, il y a uniquement deux façons, il y a deux modes de la gamme diminuée si on part de la première et de la deuxième note. Donc en fait, c'est soit ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, soit demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, et ça se répète. La gamme qu'on va utiliser sur les accords 7 en jazz, il y en a plein des accords 7 en jazz, donc on, peut l'utiliser souvent cette gamme-là, c'est euh, la gamme demi-tonton, qu'on appelle aussi... Alors les anglais, les anglo-saxons, euh, ils, appellent ça justement demi-tonton, ou ton demi-ton. Mais on peut aussi l'appeler euh, la gamme diminuée inversée, cette gamme demi ton Donc elle fait ça, à partir de si bémol. Un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, etc. comme c'est... Euh, en fait, c'est la même gamme que celle de là, mais décalée. Si je la décale de deux cases, ça va faire ça, en fait. Enfin, c'est la... Regardez, je vais vous montrer. Si je prends le Si, tout à l'heure, j'avais un La diminué. Si je pars de Si, ça fait la même gamme que, celle que je viens de jouer sur Si bémol. Donc en fait, c'est un motif qui se, qui se répète toutes les tierces mineures. C'est tout le temps le même, et ça, c'est assez pratique. La gamme diminuée, elle est un peu compliquée, mais elle peut se transposer facilement en, tierce mineure, donc ça, ça, aide pas mal. Donc, cette gamme diminuée, on va, euh, on va voir quelles sont les notes qu'elle contient. Pourquoi elle marche sur la corsette Parce que, alors je vais citer toutes les notes qu'elle contient. Elle contient une bémol 9, une dièse 9, donc une tierce mineure, une tierce majeure, une quarte augmentée, une quinte juste, une sixte majeure, une septième mineure et une fondamentale. Donc on peut... Elle contient 8 notes. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient sur la fondamentale. Cette gamme, elle nous permet de, jouer un accord 7 avec 4 enrichissements. Une bémol 9, une dièse 9, une dièse 11, une carte augmentée, et une 13e. La couleur d'accord qui est spécifique à cette gamme et qui sous-entend cette gamme-là, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on note les accords, sur une grille d'accords bien écrite. Euh, lorsqu'on veut sous-entendre la gamme diminuée, on écrit un accord 7, bémol 9, 13. Un si bémol, bémol 9, 13, ça se joue comme ça. Alors là, je l'ai joué sans euh, septième, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ça s'écrit aussi euh, sol majeur basse si bémol. Ça fonctionne très bien, c'est un très bel accord, mais je peux aussi le jouer avec la septième, du coup ça va faire cette position d'accord. Là j'ai mon si bémol 7, la treizième, la bémol 9. Je peux aussi le faire... Euh, bon, il y a plusieurs autres positions qui existent, mais les deux plus courantes, c'est celle-ci et celle-ci aussi. Le fait d'utiliser un accord 7 euh, bémol 9, un accord dominant de 107e, c'est pas gênant s'il y a euh, la bémol 9 dans l'accord. Ça fait euh, cette note, elle fait bien entendre le côté dominant et euh, instable de l'accord. Dans cette gamme, on va pouvoir l'utiliser sur les degrés 5 qui résolvent sur, le, un si bémol 7 qui résout sur un mi bémol majeur ou un mi bémol mineur aussi. Alors, elle va sonner encore plus dissonante si c'est un 5-1 mineur. Euh, on va utiliser cette gamme-là sur euh, There Will Never Be Another You. C'est une gamme qui est assez avancée, une vidéo qui est destinée plutôt pour les guitaristes, aux guitaristes avancés. Du coup, on va faire ça sur un playback qui est pas trop lent, à 170 BPM, et sur plusieurs accords euh, de There Will Never Be Another You. C'est un morceau en mi bémol majeur, à un moment il y a un 2-5 en do mineur. Sur le sol 7, on va pouvoir utiliser cette position de, de gamme diminuée inversée. Et elle va sonner bien dissonante sur un degré 5 qui résout sur un accord mineur, sur un 5-1 mineur, plus que s'il était majeur. Ensuite, on a un 2-5-1 en La bémol majeur. On va pouvoir utiliser cette gamme sur le Mi bémol 7. Ça va donner ça. on a le 2-5-1 en mi bémol majeur, donc si bémol 7. Ça, on le connaît, c'est la gamme qu'on a, vue euh, qu'on a vu tout à l'heure. Ça va assez vite le morceau, du coup, on va pouvoir jouer ça sur euh, le 2 et le 5. Pendant qu'il y a le 2, 5, on va pouvoir jouer Sol diminué, enfin Sol diminué inversé, Sol diminué inversé et Do mineur. Et pareil sur chaque 2-5. Avant de faire ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que pour bien bosser cette gamme diminuée, le conseil que je vous donne, c'est déjà peut-être de plaquer l'accord avant de jouer cette gamme-là pour bien entendre la couleur. L'idéal même, c'est de plaquer l'accord sur une pédale de loop et de jouer cette gamme par-dessus. Vous plaquez, ben, si possible, cet accord euh, bémol 9-13, vous jouez la gamme diminuée par-dessus. Et après, vous vous entraînez à résoudre sur l'accord, sur une note qui va bien, sur l'accord de résolution. Je vais faire ça tout de suite. Et pareil, vous faites ça pour le mm. sol 7, le do mineur, pour tous les accords. Euh, je vais faire ça tout de suite sur There Will Never Be Another You, je vais tourner ce morceau et puis je vais bien faire entendre cette gamme-là en faisant des phrases spécifiques. Et donc les notes sur lesquelles je vais aller en priorité, c'est la bémol 9 et la 13e. Et puis la tierce de l'accord aussi, et de temps en temps la bémol 9, la dièse 9 et la dièse 11. Mais la priorité c'est la 13e et la bémol 9. C'est parti. Thank you. j'espère que c'était suffisamment flagrant, mais non plus pas trop dissonant. Vous avez vu que sur le sol 7, c'est un peu dissonant. Le truc qui est spécifique sur cet accord-là, si vous voulez vraiment y aller franchement sur cette sonorité-là, c'est en fait faire entendre la triade, comme j'ai dit tout à l'heure, la triade de sol sur le si bémol. Triade de sol sur le si bémol, triade de mi sur le sol 7, et triade de... On est sur le, sur le mi bémol 7, ça va être euh, la triade de Do majeur. Donc ça, ce sont les trois notes à cibler vraiment spécifiquement et qui font entendre, euh, et qui font entendre les couleurs spécifiques de cet accord 7, 9, euh, non, 13 bémol 9. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux comment on utilise cette gamme diminuée. C'est l'utilisation de loin la plus courante de la gamme diminuée en jazz, mais il n'y a pas que ça qu'on peut faire. On peut aussi l'utiliser sur les accords diminués. Il y a aussi pas mal d'autres choses qu'on peut faire euh, en jazz, qu'on fait assez souvent, et j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est pour segmenter un peu les informations. On peut utiliser des plans euh, qu'on peut décaler par tierce mineure, ça j'en parlais peut-être dans d'autres vidéos. On peut aussi utiliser des triades majeures ou mineures, là on en utilisé, on en a utilisé qu'une seule dans cette mais en fait, il y a plein de triades majeures et mineures euh, dans la gamme diminuée. C'est une gamme à 8 notes et du coup, elle a plein de sonorités différentes. Euh, donc retenez bien toutes ces informations. Quels sont tous les enrichissements qu'on a sur un accord 7 comment, faire, comment bosser les phrases dessus et comment bien les résoudre. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de playback pour bosser l'improvisation sur un seul accord, pour bosser la gamme diminuée par exemple, mais sur plusieurs accords pour bosser les résolutions, 5-1 par exemple, ou aussi pour bosser sur des standards, il y a aussi des playbacks de standards. Sur mon site Guitare Improvisation, vous trouverez des cours euh, vidéo intégraux euh, pour bosser des standards un peu plus en profondeur. Il y en a pour tous les niveaux, hein. il y a aussi pour les niveaux bien avancés, mais pour les débutants ou presque débutants. Et euh, il y a aussi, sachez aussi que vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee ou Patreon. Euh, je profite d'ailleurs de cette vidéo pour remercier les personnes qui, me, soutiennent mon travail et qui tous les mois me donnent, euh, quelque chose pour, que je continue à, produire ce contenu euh, gratuit. Donc allez faire un tour sur ma page Patreon ou Tipeee en fonction de la langue que vous parlez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.